注文あどうぞどうぞ、うん、ラーメンの大盛りとね、はい、ゆきは大盛り、はい、だとナルト少し入れてもらうんですよ、そうん、はいうんチャーシューもちょっとあチャーシューもしてあげますよ、うん、じゃあ2つとも麺を多くでいですね、うん、はい Isso. 今日は稲間県の方じゃなくて原市からだから近いからもう少しゆっくりしててもいいんだけどねでもね一回目覚めちゃうともう眠れないんだよね昼間ってうそうかって言って11時半頃から酒飲むわけいかないしねそうだね夕方出るのにね、うんうん、本当は酒飲むばいくらく眠るかもしれない、うん、そうだ 今日お母さんお仕事うんいや今日休みうんちょっとちょっと付き合いで、この間電話していけなくてごめんねとんでもないとんでもないそんなの全然、起きらんなかったねえすみません正直ルイさんみたいな6時だったああ、うん、何時まで出てるんですか大体五時か五時半ぐらいまでですね、昨日は少し早めに帰っちゃったんだけどそれでもちょっと前までいて マスターいくらちょうど1000円です、うん あれ芋おろしてさ、うん、卵の黄身1個乗っけてつまみにすると最高だよ山芋あありがとうね、うん、あれ本当だよね、ね、いいね3年ものぐらいだからあそうなんですか、それはいいありがとうねそんでもないなると片方だけ多いんでいいのうんうん にてありました。ありがとう。どうしますか。あ、ありますから大丈夫です。はい。すみません、ね。